चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन एक बहुत अच्छा इफेक्ट है हो ये रहा था कि हमें एक रेजोनेंस जैसा इफेक्ट मिला सिमिलर सिमिलर ठीक है ना तो हमने उसको पहले तो नाम दिया pseudo resonance type effect pseudo का मतलब धोखा लेकिन रेजोनेंस है लेकिन बाद में हमने उसका नाम क्या रख दिया हाइपर कॉन्जुगेशन ये इफेक्ट क्या था सुनिएगा ये इफेक्ट था कि पहली बार हमारे को ऐसा लगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में मूवमेंट कर सकते हैं तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं रेजोनेंस में तो हम उसे रेजोनेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि रेजोनेंस के लिए तो हमने क्या बोला है पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो इसका नाम हमने क्या रख दिया नाम हाइपर कॉन्जुगेशन तो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी इट इज द लिखिए the effect the effect by which in which the effect in which sigma electron sigma electron moves and change their orbital bracket में लिख लो like resonance like resonance and provide stability to electron deficient species electron deficient species electron deficient species कौन कौन सी होती है कार्बोकेटायन और कौन सा हो सकता है फ्री रेडिकल और कौन सा हो सकता है पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट भी हो सकता है और रिच भी हो सकता है and pi bond called mesomeric effect sorry called hyperconjugation called hyperconjugation तो ये है हमारे लिए हाइपर कॉन्जुकेशन की डेफिनेशन लेकिन होता कैसे है हमारा अगला टारगेट ये होता है इसकी मैकेनिज्म कैसे है mechanism of hyperconjugation next important point पहला वाला डेफिनेशन था देखिए पहले हम बात कर रहे हैं कार्बो कैटायन के लिए या किसी के भी लिए बात कर लेते हैं इन तीनों में से फ्रेडिकल कार्बोकेटायन या फिर पाइबॉन्ड पक्का तो किस तरह से दिखाई देने की वाली बात हो रही है तो एक केस ले लेता हूं hyperconjugation in carbocation carbocation तो ये कार्बोकेटायन हो गया आपके पास C H three C H two plus carbocation है यह सोनो तो यहां पर हमारे पास क्या होगा हमारे पास कार्बोकेटायन है ये इस कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर देखिए आप पहले कि ये दिखेगा कैसे C H H H C H two plus समझ में आ रही है बात तो यहां पर इस कार्बोकेटाइन के साथ ये चीज तो है कि ये प्लस है लेकिन ये हाइड्रोजन इसको कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था ये देखते हैं हम तो हमने क्या किया सी एच यहाँ हमने हाइड्रोजन को अलग कर दिया तो इस हाइड्रोजन को अलग करती सी एच एच और यहाँ पर ऑर्बिटल जनरेट हो गया तो हाइड्रोजन अलग होगा तो किस फॉर्मेट में होगा आप ही मेरे को बताएं एच प्लस तो ये एच प्लस अलग हो गया बिल्कुल तो अलग होने को मैं माइनस बोल रहा हूं और अलग क्या हो रहा है एच प्लस तो मैंने इस तरह से लिख दिया तो यहां पर कार्बन के ऊपर क्या रह जाएगा दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह जाएंगे और अब वो कार्बन कार्बन माइनस बन जाएगा या सुनो जब भी कार्बन पे माइनस चार्ज हो तो उसके ऊपर पूरा एक पेयर होता है वो नाइट्रोजन बन जाता है हाँ या ना और यहां पर क्या है खाली ऑर्बिटल है तो इसका मतलब ये क्या बना हुआ है अभी प्लस अगले स्टेप में क्या होगा क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है पड़ोसी है एक दूसरे के तो मदद करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल जाएंगे तो ये पूरी पेयरिंग शिफ्ट हो जाएगी यानी ये पूरा का पूरा इस तरफ चल जा रहा है तो किस तरह का बन जाएगा आपके पास उल्टा हो जाएगा जो भरा था वो तो खाली हो गया और जो खाली था वो क्या हो गया भरा हो गया यहां प्लस हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा माइनस हाँ या ना मूवमेंट हो सकता है ना आसपास में वापस जो गया था H प्लस वो आ गया आपके पास उसने कह दिया मेरी से गलती हो गई मैं वापस आना चाहता हूँ ठीक है तो वो वापस आ गया तो क्या हो जाएगा इससे तो कहाँ अटैक करेगा वो H प्लस बताओ जहां उसे लोन पेयर दिखेगा यहां आएगा और जब यहां आएगा <coughs> तो अब आपके पास क्या हो जाएगा ये एक और एच हो जाएगा और क्योंकि इसका ऑर्बिटल अभी भी खाली है तो यहां पर प्लस ही चार्ज रहेगा तो जो कार्बोकेटाइन पहले इस वाले कार्बन पे था अब वो किस पे आ गया पास वाले पे कोई दिक्कत समझने में तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं लेकिन अभी भी इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं जो छुपे हुए हैं दिखाई नहीं दे रहे उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं फर्स्ट पॉइंट जो आप बताते जाएं मेरे साथ important point पहला यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या होगा अगर आप इसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहें तो क्या होगा एक तरह से इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये सिग्मा था ये हाइड्रोजन क्या था सिग्मा था ये टूटा और ये किसमें कन्वर्ट हुआ पाई में सुनना ये सिग्मा था किसमें कन्वर्ट हुआ पहले लोन पेयर में और लोन पेयर किसमें चला गया एटॉमिक ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब वही पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल गया फिर ये वापस किसमें चेंज हुआ यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया फिर ये जैसे ही एच आया फिर ये किसमें चेंज हो गया हाइब्रिड में सिग्मा में तो एटोमिक तो हाइब्रिड में चेंज हो गया और हाइब्रिड एटोमिक में चेंज हुआ है समझ में आ रही है मेरी बात तो एक तरह से इससे पहले एटॉमिक एटॉमिक में जाता था मूवमेंट तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि क्या ऑर्बिटल चेंज हुआ है हाँ किसने चेंज किया है हाइब्रिड में यानी सिग्मा बॉन्ड तो sigma bond participate in movement with change और चेंजिंग लिख सकते हो विथ चेंजिंग ऑर्बिटल आप मानते हो इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्बिटल चेंज नहीं हो रहा था यहां ऑर्बिटल चेंज हो रहा है दूसरा पॉइंट किसकी वजह से हुआ था अल्फा हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ये इफेक्ट होता नहीं एक तरह से यहां के अंदर क्या हुआ है sigma convert in lone pair lone pair convert in atomic orbital atomic orbital किस में कन्वर्ट हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल मूव मूव्स करता है और मूविंग के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है वापिस सिग्मा बॉन्ड में लेकिन दूसरे एटम पर second atom second nearest atom तो यहां हमारे पास फर्स्ट एटम है फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे एस पी डी एफ ये एटॉमिक तो एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद वो लोन पेयर मूव कर जाता है पास वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में जो खाली पड़ा हुआ हो से ना मूव्स लिखा हुआ है मूव्स क्लोजेस्ट नियरेस्ट एटम लेकिन जब मूव करता है तो उसे क्या चाहिए पास वाले के पास एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए अगर पास वाले के पास एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होगा तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा तो ये इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा थर्ड इसलिए पास वाला ही हाइड्रोजन आपके पास आ पाएगा only alpha hydrogen gives this effect this effect यानी हम जो इफेक्ट फील कर सकते हैं वो सिर्फ यही कर पाएंगे अल्फा हाइड्रोजन वाले केस में फोर्थ अल्फा हाइड्रोजन जब भी ब्रेक होगा कार्बन पे क्या चार्ज आएगा क्या चार्ज आएगा प्लस अल्फा सबसे पहले हाइड सर हाँ माइनस आएगा सही कह रहे हो by dissociation of alpha hydrogen carbon get carbon get negative charge so it can move when nearest atom atom having empty orbital empty atomic orbital अगर पास वाले के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हुआ ही नहीं तो हमारी सारी मेहनत क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी it means near atom is electron deficient ये हमारे लिए फोर्थ पॉइंट हो गया अब ये बताइए कि इसमें ऑर्बिटल चेंज हुआ है हाँ क्योंकि ऑर्बिटल चेंज हुआ है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा due to change of orbital it is more effective than inductive but but क्यों लगाया मैंने मैंने इसलिए लगाया बट इस जगह ठीक है लेकिन अगर आप यहां देखते हैं तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है तोड़ना तो पड़ेगा तो एक तरह से शुरुआत में एनर्जी ज्यादा चाहिए यही चीज इसको कमजोर बना देती है रेजोनेंस से but for high energy required for sigma bond dissociations so it is less effective than resonance बहुत ज़्यादा वैसे नहीं होता जैसे हम रेजोनेंस को देखते हैं आ रही है बात समझ में तो इससे एक और हमारे पास आ जाता है कि ध्यान से सुनना ये पॉइंट और बन जाता है फाइव सिक्स कि आज हमारे पास यहाँ पर है प्लस समझिएगा बात को ये अल्फा हाइड्रोजन है तीन ये इफेक्ट इन दोनों के बीच में दिखाई देगा किन दोनों के बीच में दिखाई देगा इन दोनों के बीच में दिखाई देगा लेकिन ये नहीं कि यहां से यहां गया फिर यहां से यहां जा रहा है नहीं ये इन दोनों के बीच में नहीं दिखाई देगा कॉन्जुगेशन में ये है यहां पॉसिबल है लेकिन ये नहीं कि यहां कॉन्जुगेशन है पहले यहां चल जाए फिर यहां चल जाए नहीं ये बहुत कम इफेक्टिवली यहां जा रहा है पूरी तरह से नहीं जा रहा है तो जब पूरी तरह से नहीं जा रहा है जितना रेजोनेंस में जाता है तो रेजोनेंस एक तरह से क्या हो जाता है सीक्वेंस बहुत आसानी से दे देता है तो it is not so capable as resonance for moving electron cloud तो एक तरह से ये बोला जाए कि इतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं जाता मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं जाएगा वहां तक लेकिन उतना नहीं जा सकता कि जैसे 100 परसेंट वहां तक पहुँचा दिया आपने नहीं तो हम ये बोल सकते हैं in hyperconjugation positive charge moves only on alpha positions alpha position जा सकता है not effectively moves at beta position beta position पे नहीं जा रहा so मोर अल्फा हाइड्रोजन हमें बीटा से कोई मतलब ही नहीं है more more alpha hydrogen more hyper more conjugation तो सही है हम ये समझ सकते हैं कि अल्फा पोजीशन पे तो जा सकता है बीटा पोजीशन पे नहीं जा सकता ये इसका कौन सा कार्बन कहलाएगा अल्फा पास वाला कार्बन को हम क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन और दूर वाले को क्या बोलते हैं बीटा कार्बन तो ये पॉसिबल नहीं है आ रही है बात समझ में तो ये सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन से निकल के आए आपने मैकेनिज समझी किस तरह से मूवमेंट हुआ एक और चीज़ है कि हाइड्रोजन को निकालना है H प्लस को निकालना है तो बेस इसमें इंपॉर्टेंट काम करता है खुद से भी निकाल सकता है लेकिन ओ OH माइनस उसे निकालने में क्या हो जाएगा फास्ट काम करेगा तो ओ OH मीडियम यानी ओ OH माइनस किसकी तरह काम करेगा कैटलिस्ट की तरह तो लिख लीजिए basic medium catalyse hyperconjugation next point seven basic medium catalyse hyperconjugation तो फाइनल रिजल्ट्स एक और भी है कि स्टेबिलिटी अगर हमें देखना है ऑफ कार्बोकेटाइन तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस से आंसर देंगे फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट लिखें इसको तो आगे लेते हैं हम एक सेकंड के लिए सोचिए ये कार्बोकेटायन है इसमें रेजोनेंस है हाँ तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फिर दूसरा कार्बोकेटायन लो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है तीन तो ये इसके बाद होगा फिर देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है दो तो एक बच्चा गलत कहां करेगा बच्चा गलत करेगा यहाँ पर लास्ट वाले में अगर उसने आंसर इंडक्टिव से देने की कोशिश की तो क्योंकि उसके दिमाग में यही आएगा कि साहब यहाँ पर C2H5 और C2H5 का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है मैं मानता हूँ ज़्यादा है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज़्यादा है इसमें तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा होगा ना तो इंडक्टिव से कौन बड़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन से कौन बड़ा है रेजोनेस तो इस तरह से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं हम और एग्जाम्पल लेंगे लेकिन पहले हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में पढ़ने के बाद तो हेडिंग क्या डलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन तो हेडिंग क्या रहेगा आपका नया हेडिंग hyperconjugations इन एल्कीन क्या एल्कीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकती है हाँ भाई हाँ एल्कीन तो दोनों है सही है तो कैसे वर्क करेगी सबसे पहले तो आप समझिए इसकी मैकेनिज यहाँ मैकेनिज क्या होगी ये आपके पास एल्कीन है नॉर्मल एल्कीन है और ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है पक्का ये अल्फा हाइड्रोजन अलग हो गया तो क्या बन जाएगा इसके ऊपर प्लस चार्ज आप अच्छे से जानते कि हाइड्रोजन अलग हुआ है माइनस एच प्लस तो यहां पर H प्लस यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनने के साथ ही बन ही रहा है कोई दिक्कत है नहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसके पास क्या होगा एम ऑर्बिटर ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा पक्का लेकिन आपको ये यहां नहीं दिखा के यहां दिखाते तो अच्छा लगता कैसे ये कार्बोकेट एम ऑर्बिटर ऑर्बिटल श्योर और यहां पर क्या दिखाई देगा आपको पाइबोंड बोलो यस और नो ये पाई बॉन्ड आपका मूव कर जाएगा इस जगह क्योंकि उसे यहां पर भी वैसे ही ऑर्बिटल दिख रहा है खाली ऑर्बिटल वही पी टू पी ऑर्बिटल ये भी टू पी था सेम सेम तो मूव करने के साथ ही ये क्या बन जाएगा क्या हो जाएगा देखो ध्यान से जो बॉन्ड पहले यहां हुआ करता था वो यहां हो गया और ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया आपके लिए खाली तो ये ऑर्बिटल पे अब प्लस चार्ज आ जाएगा कोई दिक्कत अच्छे समझ में आ रहा है ना बात तो ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा और अब जो एच प्लस गया था भूला भटका वापिस आ गया और हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा ये यानी ये एल्किन वापिस एल्किन में चेंज हो गई लेकिन पाइबोन की पोजीशन चेंज हो चुकी है अच्छे समझ में आया तो क्या ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगा लेकिन बहुत ज्यादा जैसे रेजोनेंस में मूव करता है वैसे सिक्वेंस मूवमेंट नहीं है समझ में आ रहा है तो यहां लिख सकते हैं रिजल्ट पहला जो मेरे सामने आ रहा है इफेक्ट किसकी वजह से हुआ और किसमें हुआ और मैकेनिज्म क्या रही तो रिजल्ट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के रूप में लिखने पड़ेंगे हमें की पॉइंट फर्स्ट हुआ क्या इसमें सबसे पहले देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड किसमें चेंज हुआ empty atomic orbital empty P orbital ही बोल देता हूं पी तो अपने आप में दिख ही रहा है पी लिख रहा हूं तो एटॉमिक ही होगा S P S P two S P three ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं हाइब्रिड पी लिखा है तो पी ऑर्बिटल अब ये जो एम टी ऑर्बिटल बना है बना है बहुत अच्छा लग रहा है इसके बाद क्या होगा अगला पॉइंट क्या होगा मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड तो जो पाई बॉन्ड है वो मूव कर गया ठीक है और उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट पॉइंट में यानी यहां पर एक और चीज लिखनी पड़ेगी कार्बोकेटायन जनरेट इस पाइबोन के मूवमेंट से क्या हुआ positive charge moves nearest atom nearest atom पे मूव हुआ है और बाद में क्या होगा अगेन जो आपका एच किया है यानी माइनस एच प्लस है वो क्या हो गया प्लस एच प्लस तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया एम टी पी ऑर्बिटल जो बना था कन्वर्ट इन सिग्मा बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल मूव करा फिर फाइनली सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे सिग्मा बॉन्ड में चेंज हुआ लेकिन बहुत बड़े प्रोसेस के थ्रू और आल इससे क्या फायदा हुआ चार्ज डिलोकलाइज हुआ स्टेबिलिटी क्या हो गई चार्ज यानी electron cloud delocalise stability increases ये स्टेबिलिटी हमारी बढ़ चुकी है चलिए ठीक है स्टेबिलिटी बढ़ने दो अच्छा लगा दूसरा रिजल्ट क्या आया आपके पास ये तो फर्स्ट रिजल्ट है सेकंड रिजल्ट आपके पास क्या आया सेकेंड रिजल्ट बहुत ईजी है कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है फर्स्ट रिजल्ट से रिलेटेड ये कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन उतनी ही ज़्यादा होगी तो आप बोल सकते हैं more alpha hydrogen more hyper conjugations more hyperconjugations, more pi bond moment, more uh, stable alkene. ये हमारा सेकंड इसमें बेनिफिट देखने को मिला है मुझे थर्ड जो आपको यहां पर समझना है कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो ओवरऑल चार्ज क्या रहता है कंजर्व रहता है in hyperconjugation charge is conserve charge is conserved यानी चार्ज कंजर्व रहेगा बट रिमेंबर दैट कि न्यूक्लियस की पोजीशन न्यूक्लियर कोई भी एटम भी चेंज हो सकता है एटम की पोजीशन चेंज होगी तो आपको ऐसा फील आएगा कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स बन चुके हैं ठीक है लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ मूवमेंट बहुत कम होता है आप पूरी तरह से कन्वर्जन नहीं करेंगे बस ये माने कि ये मूवमेंट होता है लेकिन उसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर देंगे कि ये इस वाली एल्किन से इस वाली एल्किन में चेंज हो गया तो आपको ये लिखना है conserve four point conserve atom movement is possible but by this effect we cannot a alkene convert in another alkene completely completely हम दूसरे में नहीं कर देंगे समझ में आ गई बात कि एक एल्किन बनाया हम उसको दूसरी एल्किन में कन्वर्ट कर देंगे हाइपर कॉन्जुकेशन नहीं वो मूवमेंट होता है लेकिन उससे कंपाउंड कन्वर्ट चेंज नहीं हो रहा कि एक एल्किन दूसरे में चेंज हो जाएगी उसको बस फील किया जा सकता है it feel only in reaction mechanism वाले पार्ट में हमारे को मिलता है ऐसा it will feel only in reaction mechanism part reaction mechanism कि ऐसा इसकी वजह से हुआ है बाकी ऐसा प्रैक्टिकली आप डायरेक्ट एक एल्किन को दूसरी एल्किन में नहीं कन्वर्ट कर दोगे मतलब ये इफेक्ट हो भी रहा है और आप दूसरी एल्कीन में कन्वर्ट करके लिख नहीं सकते कि आपको एक एल्कीन दी और ये एल्कीन थी आपने कह दिया ये एल्किन यहाँ मूवमेंट हुई और ये इसमें कन्वर्ट हो गई बहुत कम देखने को मिलता है इसका क्वांटिटी बहुत कम होती है परसेंटेज बहुत कम होता है रेशो कन्वर्जन बहुत कम होता है तो आप पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते not fully convert in this समझ में आ रहा है ये बिल्कुल वैसे है कि यार तुम्हें एक लाख रुपए की जरूरत है मैंने सांत्वना दे दी मेरे से ले लेना तुम खुश हो गए तुम क्या हो गए खुश हो गए यार कि जब भी जरूरत पड़ेगी सर से ले लेंगे लेकिन मैंने दिए क्या नहीं दिए तो बस एक खुशी वाली फील दे रहा है कन्वर्जन पूरी तरह से नहीं है बहुत कम उस चीज को हो रहा है लेकिन क्योंकि वो खुशी तो हो रही है उसका कुछ तो इफेक्ट हो रहा है उस इफेक्ट को ही हम यहाँ पर हाइपर कंजुकेशन दे रहे हैं आ रही है बात समझ में कि हाँ मेरे को जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे लेकिन लिए क्या तुमने नहीं लिए बस वो वाली चीज है तो पूरी तरह से क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूट के इस तरह से जाना थ्योरिटिकली समझाना बहुत मुश्किल था प्रैक्टिकली हमने बस सिर्फ इस तरह से देखा कि हमें फिर कैसे पता चला ये इफेक्ट होता है भाई ये इफेक्ट होता है इसका पता कैसे चला जब डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट हो रहा तो हमें पता कैसे चलेगा वैल्यूज पे इट इज प्रेजेंट ये होता है इस बात का पता चला by only on basis of practical data by only on basis of practical data of stability यानी हमें वो एल्किन ज्यादा स्टेबल दिखी जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो हम कैसे समझाते हैं बस ऐसे ही समझाते हैं कन्वर्ट नहीं करते हम एक एल्किन को दूसरे एल्किन लेकिन हाँ पीछे थ्योरी चाहिए stability practical data stability of carbocation free radical and alkene बस ये हमारे लिए प्रैक्टिकल डाटा हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं जो ये बताते हैं इफेक्ट होता है लेकिन इसकी वजह से एक एल्कीन को दूसरी एल्कीन में कन्वर्ट नहीं करते कि अल्फा हाइड्रोजन से मूव करा के हम वहां ले जाएंगे समझ में आ रही है बात नेक्स्ट मोर अल्फा हाइड्रोजन हमने लिखा भी है यहाँ पर more alpha hydrogen more pi bond movement more stable alkene तो हम कैसे देखते हैं कि कौन सी अल्फ आप ये बताइए इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है थ्री अल्फा इसके पास कितने अल्फा हैं सिक्स अल्फा थ्री अल्फा इस तरफ थ्री अल्फा तो आप में से बहुत सारों को तो अल्फा काउंट करना ही नहीं आ रहा ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है सी एस थ्री तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन बोलो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे यहां पर कितने C H three C H three तो कितने हो गए टोटल सिक्स अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ रहा है तो हाइपर कॉन्जुकेशन किसमें ज्यादा होगा ए और बी में बी इज मोर स्टेबल है more stable alkene as A B ज्यादा स्टेबल एल्किन होगी ए से अच्छा अब ये बताइए कि ज्यादा स्टेबल क्यों होगी क्योंकि ये पाइबॉन्ड इस तरफ भी मूव कर सकता है इस तरफ भी कर सकता है हम करेंगे नहीं लेकिन बहुत पार्शियली हो रहा है ठीक है ना बहुत ही कम हो रहा है तो मूवमेंट तो हो रहा है तो बताइए यहां पर ज्यादा मूवमेंट होगा या यहां पर बी में बी में ज्यादा मूवमेंट होगा तो यहां पर इस जगह इस जगह डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे डिक्रीज होंगे और डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स यानी कि डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स कम हो रहे हैं इसका मतलब सिंगल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहे हैं और सिंगल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड लाइन क्या होगी यहां पर बढ़ जाएगी तो वो डाटा ये प्रूव कर रहे थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा इफेक्ट होता है तो यहां दो तरह के साइंटिस्ट है जो कहते हैं एक नहीं होता और एक कहते हैं होता है तो हम मानते हैं फाइनली ये होता है क्योंकि डाटाज ऐसे आ रहे हैं समझ में आ गई बात तो इससे क्या होगा सेवन नंबर का पॉइंट क्या बनेगा आपके पास due to hyperconjugation due to hyperconjugation due to hyperconjugations double bond double bond moves and DBC DBC का मतलब डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स आप पूरी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा double bond characteristics decreases bo and bond length increases bond length बढ़ जाएगी समझ में आ रहा है तो हमारे पास ये भी पूछा जा सकता है कि अगर यहां पर बॉन्ड लेंथ L1 है यहां L2 है तो L1 L2 में कौन ज़्यादा होगा L2 तो यहाँ L1 L2 लिख के L1 और L2 में L2 ज़्यादा है समझ में आ गई बात तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने अब आपके दिमाग में एक और आएगा hyperconjugation in free radical तो हेडिंग डलेगी hyperconjugation in free radical उतार लीजिए ये सब हेडिंग क्या डलेगा हमारा hyperconjugations in free radical बिल्कुल वैसे ही देखना है आप बहुत आराम से देख सकते हैं मैकेनिज क्या होगी ये देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए C H three C H two dot ये डॉट को कैसे लिखते हो आप एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया उसमें क्या बना दिया इलेक्ट्रॉन बनाया या नहीं बनाया बताओ इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 sp3 सारे बॉन्ड सिग्मा है तो सबसे पहला क्या हुआ सबसे पहले काम क्या हुआ इसके अंदर ये जो कार्बन है यहां हाइड्रोजन निकल गया पूरा तो एक तरह से दो ही हाइड्रोजन रह जाएंगे तीन थे दो रह गए तीन थे दो रह गए तो अब क्या बन गया एक पक्का क्या ये इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है कि यहां से दो में से एक इस तरफ चला जाए दोनों यहां आ गए सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव किया है सेम एनर्जी लेवल में हो सकता है फिर क्या हो गया वो जो गया था वो वापस आ गया कहा आएगा वो अब इस तरफ जहां उसे लोन पेयर मिलेगा तो फाइनली क्या चेंज हो गया आपके पास ये हमारे पास आ चुका है और ये अब हमारे पास एक फ्री रेडिकल यानी ये फ्री रेडिकल जो पहले इस कार्बन पे था अब पास वाले पे है पार्शली तो हमारे लिए यहाँ पर मोमेंट हुआ है और यहाँ पर भी की पॉइंट हमारे पास है तो वही पॉइंट बनेंगे तो बार बार की पॉइंट हमारे लिए रहेगा due to hyperconjugation hyperconjugation यानी alpha hydrogen free electron free radical delocalized delocalize का मतलब मूवमेंट फैलना बिखरना डीलोकलाइज का मतलब बिखरना delocalize and stability of free radical increases. more alpha hydrogen more stable free radical more alpha hydrogen more stable free radical तो बहुत इजीली आपने कहा है देखा है अच्छे समझ भी लिया है एक और चीज यहां पर रह गई वो आपको ध्यान नहीं है लेकिन यहां पर जब हाइड्रोजन निकला था इलेक्ट्रॉन यही छोड़ के गया था तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा माइनस कार्बन पे जब भी लोन पेयर हो उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है तो यहाँ माइनस लगाना आपके लिए जरूरी है फिर ये यहां पर आ गया माइनस और ये वापस एच प्लस आके ये न्यूट्रल हो गया बोलो सही है ना चलिए कुछ और प्रैक्टिस की हम बात कर रहे थे कि अल्फा हाइड्रोजन की प्रैक्टिस करनी हमारे लिए जरूरी है यहां पर फाइंड अल्फा हाइड्रोजन कार्बो in कार्बो कार्बोकेटायन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन निकालते जाओ जल्दी जल्दी अल्फा हाइड्रोजन बताओ आप मेरे को कितने होंगे सही है जिस तरफ रेजोनेंस होता है उस तरफ फिर मैं अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखता क्यों क्योंकि उधर का मूवमेंट भी नहीं होता तो ये पॉइंट लिखेंगे आप यहां का अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं करेंगे ठीक है ना तो ये हमारे पास हो गया फोर्थ तो अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल है first second third fourth fifth six seven eight nine बताइए इन सब में अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेंस है तो वो रेजोनेंस आर के फॉर्म में लिख लो तो बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं देखिए ये वाला कार्बन है तो एक अल्फा है वन अल्फा कॉन्जुगेट यही है डायरेक्ट अटेस्ट यहां पर डायरेक्ट अटेस्ट तीन है एक दो तीन तो यहां पर कितने होंगे C H three C H two C H two confirm carbon की चार वैलेंसी होती है तो दो दो चार और चार तीन यहां कितने होते हैं दो और एक तीन यहां पर कितने होंगे दो और दो ज्यादा टफ तो नहीं है ना यहां पर बस उस तरफ नहीं काउंट करेंगे जिस तरफ रेजोनेंस होता है उस तरफ नहीं लिखेंगे ये आप लिखोगे यहां पर तो तीन और दो पांच अल्फा प्लस रेजोनेंस सही है दो और तीन पांच उस तरफ मूवमेंट नहीं होगा जिस तरफ रेजोनेंस है उस तरफ हाइपर कॉन्जुकेशन नहीं होगा इस तरफ सिक्स एल्फा इस तरफ तीन तीन छ सात आठ एट एल्फा आप समझ रहे हैं ना तीन तीन छ और एक सात कैसे पता चला यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है चार एक दो एक बच रही है तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा तो तीन तीन छः और एक सात सेवन अल्फा तीन और दो पाँच अब बताइए किसको अभी भी नहीं समझ में आया किसको अभी भी नहीं समझ में आया सबको समझ में आ गया अल्फा निकालना क्या आप ये बता सकते हो more alpha hydrogen more stability हाँ तो ये स्टेबिलिटी पे हम बात में करेंगे अभी तो आप सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पे बात करो आ गया समझ में हटा दूं मैं जल्दी लिखो तो ये तो कार्बो केटायन में अब एल्कीन की बात करते हैं अपन तो हम बात कर रहे हैं एल, इन एल्कीन तो चलिए कुछ एग्जाम्पल आप ही बताइए one two three 4 5 6 7 eight nine ten तो बताइए अल्फा हाइड्रोजन किसमें कितने हैं जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है बस शर्त ये है कि रेजोनेंस नहीं होना चाहिए अगर रेजोनेंस है तो फिर रेजोनेंस से आंसर देंगे हम तो बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है थ्री श्योर यहाँ पर यहाँ पर कितने सिक्स अल्फा आपको जहाँ दिक्कत है आप मेरे से डिस्कस करेंगे कि ये आंसर नहीं समझ में आया तीन और तीन छ सिक्स अल्फा तीन तीन छ तीन नौ यहाँ कितने तीन छ नौ दस बारह बारह अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं चार एक दो तीन चार क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी पे अभी हाइड्रोजन है तो फोर अल्फा हाइड्रोजन आप बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें जल्दी बोलो हाँ जोर से बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ चार आप बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर तीन बिल्कुल सही है कैसे एक यहां पर और दो यहां पर ये सही सोचा है तुम बताओ यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा तीन देखो ये तो खैर है C H two C H two C H three कितने दिख रहे हैं पांच सात गलत आंसर दिया ऐसे नहीं तुम बताओ यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा जल्दी बोलो इतना टाइम नहीं है हमारे पास तीन तीन छ सात आठ नौ दस टेन हो हाइड्रोजन सही है तो ऐसे आपको फटाफट आंसर देना है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आ रही बात समझ में किसी को कुछ पूछना है एप्लीकेशन ही यही है स्टेबिलिटी तो इस पे एग्जाम्पल क्या बनेंगे compare stability of following compounds compare stability of following compounds शुरू करें सही है इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है सिक्स अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं सिक्स मान लीजिए ये A B C D structure है तो सबसे ज्यादा कौन होगा सी फिर कौन होगा लिखते जाएं आप मेरे साथ सी फिर कौन होगा बी अब लड़ाइए ए और डी में कौन ज्यादा होगा सोच के बोलो कौन ज्यादा होगा जोर से आवाज नहीं सुनाई देगी डी बिल्कुल सही है और फिर ए अच्छा एग्जाम्पल है क्यों भाई ऐसा क्यों क्योंकि डी के अंदर जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा आप सोचिए और रीजन हमारे पास आंसर तो यही है डी के अंदर कौन सा हाइपर कॉन्जुकेशन होगा डी और ए दोनों ही हमारे पास सिक्स अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं लेकिन इसके अंदर क्या है कि जब ये मूवमेंट होगा आप देखिएगा तो हाइपर कंजुकेशन की जगह की वजह से जब मूवमेंट होगा तो ये एल्कीन बनेगी जबकि इसके अंदर जब मूवमेंट होगा तो एल्कीन कैसी बनेगी तो इसमें बनने वाली एल्कीन के अंदर भी आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है सिक्स और इस तरह की एल्कीन वैसी ही बन रही है जैसी पहले थी तो इस तरह की एल्कीन को बोलते हैं इक्विवेलेंट एल्कीन या इक्विवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं equivalent hyperconjugation is more stable than normal hyperconjugations. more stable as normal तो ये रीजन हो गया हमारे पास यहाँ तो एक और आपसे मैं पूछ रहा हूं बहुत इजी है एग्जांपल ए बी सी और डी अब बताइए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा सब में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं काउंट करो ए में कितने अल्फा हाइड्रोजन है six alpha six alpha two alpha six alpha तो सबसे ज्यादा तो होगा बी क्योंकि फिर A trans alkene is more stable than cis फिर उसके बाद होगा डी और फिर होगा सी तो सबसे एक और पॉइंट हो गया trans alkene more stable than cis alkene तो दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हाइपर कॉन्जुकेशन के एक दो एग्जांपल और लेते हैं A B C and D करें कितने अल्फा हाइड्रोजन है दो इधर दो इधर चार अल्फा तीन चार पांच छ सात तीन चार पांच छ सात सेवन अल्फा तीन तीन छ सात आठ नौ दस दस अल्फा एक और एक दो अल्फा तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा सी फिर बी फिर ए और फिर डी क्या आपको समझ में आ गया ये अगर ये एल्कीन की जगह मैं कार्बोकेटायन ले लेता हूं तब भी आपको आंसर ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है ऐसे ही आंसर देना है फोर्थ कार्बोकेटायन ले लिया मैंने प्लस प्लस कुछ इसी तरह से सोचना है प्लस प्लस ये कार्बोकेटायन है तो बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है वन अल्फा हाइड्रोजन एक ही है ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है इसमें पता ये है और ये है इसमें एक दो तीन है इसमें एक और ये दो है तो बताइए इसमें एक वन अल्फा हाइड्रोजन है इसमें कितने हैं इसमें दो और एक यहां पर तीन अल्फा हाइड्रोजन यहां पर तीन चार पांच छह सात सेवन अल्फा हाइड्रोजन यहां पर एक और एक दो अल्फा हाइड्रोजन तो आप मेरे साथ हैं ए बी सी डी अगर हम इसको मार्क करते हैं तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी लॉक कर दें फिर बी फिर ए या डी ए के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे एक था तो डी और फिर ए कुछ कुछ समझ में आ रहा है एक और एग्जांपल करते हैं फिफ्थ फ्रेडिकल का करना चाहते हैं अपन एक ये फ्री रेडिकल है इनकी मार्किंग कर लीजिए ए बी सी डी आप इंडक्टिव से आंसर मत दे दीजिएगा वो इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता जब हाइपर कॉन्जुगेशन निकल रहा है तो बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है सिक्स अल्फा यहां वन वेरी गुड और यहां पर थ्री अल्फा टू तो सबसे सही क्या जाएगा ऑर्डर यहां पर आंसर ए सबसे ज्यादा सी फिर डी और फिर बी नाइन होगा यहां पर तो ये नाइन कर दिया तब भी आंसर तो वही रहेगा तीन तीन छ तीन नौ यहाँ कितना है वन यहां कितना है थ्री यहाँ कितना है टू बिल्कुल सही है आपका अगर आपने इंडक्टिव से आंसर दिया होता तो आपको ऐसा लग रहा होता सबसे ज़्यादा ये है और फिर उसके बाद आपको फील होता कि ये ये है और फिर ये है और फिर ये है ये सबसे कम ले जाते हैं नहीं मैं पहले ही बोल चुका हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव सही है बोलो हाँ या ना यस yes. तो आपने कुछ अच्छे एग्जाम्पल कर लिए इनको लिखें